Avui obrir les portes una exposició molt singular del Museu Valencià d'Enologia. Singular perquè va obrir una línia del discurs museístic que és posar en valor el patrimoni, també arreplega aquesta singularitat, has començat per al Cublas. Per què al Cublas? Perquè és un dels pobles que més han significat en posar en valor la indumentària i en mantindre-la i passar de pares i mares a fills i filles amb el pas del temps, amb la qual cosa en l'actualitat podem gaudir d'una gran riquesa en quantitat i qualitat unitat de les indumentàries tradicionals de la serrania en general, però en especial del Cubles, que òbviament enriquís el patrimoni del conjunt de valencians i valencianes.